benim karşıma geçip zaten kredin yok. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip korktum. Sen yine çok aradan çıktın ha. Demiyorum demiyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Tamam kardeşim. Bana bak. Agresifim. Kompleksliyim gitmediniz. Neyse şurada, şuradaki yerden oraya gidip kazmayın oradan size iki seviye yelek verin. Abi gel oraya gitme abi şuraya git şuraya. Şuraya git şuraya. Şuraya git burada oraya kaz orada sana iki ve kas verir. Sakin ol. Sakin ol. Gel oradan! Üzerime bakma, üzerime bak, üzerime Helal takası sadece arkada atıyorsun. Burada araba var. Hadi gidelim. Hadi benim gidiyoruz. Bin. Bin gidiyoruz biz. Benim. Abi insene. Yavaş abi hadi gidelim. Dur abi. Gidelim. Gel abi bin. Abi canım. Bin. Hadi gidelim sokula gidelim bin. Gel lan geri zekalı. Gel. Bin bin bin. Gelin. Kusura bakma biraz midemde gaz sıkışması vardı dışarı vurdu. Abi sen Recep Bebek misin? Abi sen Recep Bebek misin? Abi canım. Gerçekten mi? Sen sesin Recep Bebek'in sesinin aynısın. Sen şu an Gökbakan mısın? Abi ben çıkamıyorum tamam. Bandaj var mı? Recep Edik abi bandaj var mı? Yok ya. Ne oluyor efendim? Pışık. Bak bakalım bende öyle göz var mı? Bak bakayım. İndira Gandhi yapacaksın değil mi? Çakal. Cepçilik yapacaksın değil mi? Çakal. Mangırları cebe atacaksın değil mi? Çakal. Konuşma lan. Konuşma lan. Konuşurum lan. başımda duruyor vallahi beni. Ah, nereye sıçabilirim? Karavan gitti mi? Lan git. Abla adamın sesini dinle Recep İvedik'in sesinin aynısı var adamda. Recep İvedik sanki. Recep İvedik abi. Gitme. Ben bırakmadım. Bandaj atsana.

Anne yanlışlıkla ağzından çıktı. Yanlışlık diye bir şey yok artık. Sen de geliyorsun. Artık medyanda vermiyor. Ya I got supplies. I got supplies. Senin canına bir acı Şuradan yürüyordum da canının sıkın olduğunu görüp geldim. Ne oldu? Yok tamam. Yapacağım mı? Yok diyorum yok. Kapıda değil. Artık var kapıda kendine. Çekil sıkıdan var. Zaten çekilin yok. Otur dışarıda. Dışarıda. Sen yine sonradan çıktın ha. Bilmiyorum. Boşuna ya şeylik yapıyor şerefsiz ya. Otak oyunu. Telefonuma değmek yasak. Oyunlarımı siliyorum. Tabletine bilgisayarda gidek ister. Ya anne. Mal gibi Kim canı sıkıyor lan senin? Anne. Let's go. Let's go. see you again. When I see you. Stay alert. Şuradan yürüyordum da canının sıkın olduğunu görüp geldim. Ne oldu? Kim canını sıkıyor lan senin? ne saçma hayat. Bu ne serkeş hayat, bu ne dingil hayat ya. Bu ne kopuk hayat, bu ne manyak yaşam tarzı ya. Bu ne bohem ya. Helal olsun. Enemies ahead. pışarası kokuyor. Koyun mu yediniz? Keçi mi kemirdiniz? Bu ne pislik? Dört tane pastırmayla aynı şekilde Antalya'ya gidiyorum ben ya. Böyle bir saçmalık var mı? Böyle bir rezalet var mı? Pislikten kıçını diyorsun bağlamış affedersin ya. Açtıracağım ama bu ne kokuyor? Apış arası kokuyor resmen ya. Nereden ben geldim bindim ya. Nereden, bana neden baktığınızı sorabilir miyim acaba? Ne oluyor neden bakıyorsun?